Ozima haqiqatday pulim olash nasibat salomat tarqalib ketsa nima deydi bu yerni qo'ymaysiz shunday checham urushsa uydan haydab yuboradi achul chiqib chiqib ketyapsiz turib turib shunday akalar uni puni achullanib turib urasiz ana kojini salon turmushma bo'lisho hammasi qo'ydavey aka ay yangam xona bas sırkına, men hamja hov mezan aka biran kurtka purtka berayapman checham ichi kuyadi sizga misal haydab yuborsak kurtkani haydab yuboradi bitta bitta bilan olib keldik ichida hamma ningasi bor ayni bilasiz urushman aynan nima desa xo'p deb qo'ying tamom assalomu alaykum aziz do'stlar assalomu alaykum eh, qadrdonlarim hammalaringizga sog'lik salomatlik tilab qolayman agar qayerda bo'lsangiz joningiz sog' bo'lsin 500 eh, rublik o'yinimiz ya'ni 16 o'yinimiz juda ham zo'r ketyapti yaqinda mana shu erten indin finalimizni ijrat qilingizlar. Xudo xohlagan bo'lsa, shu ichida finalimiz narxi 500 rubl. Ekidan avtomobil, ya'ni Hyundai Sonata 2011-yil, Kojini salon Android sistemasi bilan, e, undan tashqari Chevrolet Lanos 2008-yil video davomida obzorini ko'rasiz. Undan tashqari 1000 dollarlik 134 ta pul konvertlari, ya'ni 4000 dollarni mayda-mayda qilib qo'yganmiz. Gazini berib turib bitta-bitta bilet olishga davom etsangiz juda ham xursand bo'lib qolardim. Albatta, e, bitta like bossangiz, malol kelmasa bitta like bosib keting. Ya'ni bilet olmasangiz ham ko'zi ko'zi uchun bitta laykni shu videoga bossangiz, e, Bexabar do'stlar xabarlar topib bitta bilet olishim mumkin jigarlar. Qayerda bo'lsangiz ham Allohning panohida bo'ling. E, video davomida e, mana shularning abzori bilan tanishib chiqingizlar. bomba 134 ta prizimizning egasi bo'lib qoling. Albatta 500 rubl Nasting puli aynan. Mana shunday Nasting talasmi 500 rubl talab o'tib keting aynan. Joningiz sog' bo'lsin. Assalomu alaykum do'stlar, assalomu alaykum birodar, xushomadton. Hamma to'ma omad, ina shonzaxim bo'zi, Vafşe behtarin rafsodas. Hami qaribi va yaruz duruz va chimaga e, бозира бозира ҷамъас мекунем иншоалло нархи билет 500 рубл обши дута мошин бо хундай санатаи 2011 кузуф бо якта шевреле ланос 208 кузуф бо 1000 доллара ҳастай мондаги 134 дона пулои конверти 4000 доллара тақсим карда мондагем як қиёмат пулои конверти ина дар давоми видео обзори мошинҳоро нигаҳ мекунен нархи 500 рубл қатӣ ина мошини соҳиби ҳамин мошино шавед акаҷон тамошо ҳа о дар давоми видео нигаҳ намекунед тамошо мекунед видеора хай баҳшиш мепурсам хай мефаҳмен охи худотон ҳаматон омад эназ об вага мошина утуб кетингака утинг битта лайк ки босинг ака лайк аби чикин албатта ҳама видео ба якта якта лайкҳои бобоги занед бехабар досто хабардор шавад инҳами қариби ба финала ждат кунед дута мошин баъд абзориша ҳозир мебинен чотки карда коҷини салоно қатӣ вообще даҳшат даҳшатай дурнушба болушо ҳамаш қоидавӣ ака ай ангам хона ба сир кина меин ҳамиҷа хоб мезанед ака либоспӯшак ҳама чиз сад фоиза ака ягон камуду надорад ҳами 500 rubl qati soybi ham mashincha shavay nakajon. Hamma toma omash rayolar faqat gazi zarkarda e, padeshka da boshin. Hamash xub menshavad. Jigarlar gazini beringizlar faqat padeshkani urib turib e, e, bitta-bitta billa tapketik ichida hammaning gasi bor aylan. parishlari ham bor shunday checham urushsa uydan haydab yubordi bundan achug'i chiqib chiqib ketyapsiz turib turib shunday kelasiz uyquni achug'lanib turib urasiz aynan kojinni salon dahshat dahshat kiyim ilgushlari bor kiyimda ham biran kurtka purtka beradi var checham ichi kuyadi sizga misol haydab yuborsa kurtka bilan haydab yuboradi chiqasiz olib kelib ilib turib uyquni uring aynan gazini beringizlar faqat poddachka toping avvalasi urushmang aynan nima desa xo'p deb qo'ying tamom ko'nib qoladi checham gazini тоҷик узбек лақай ҷигаро ҳама садай якум қирғиз ёвон брат туркманистон тоҷик узбек ба пеш мошинчаву каттеш салом калхозобод салу мелинобод хатлон ҷунам зурай ҷанги боту курай Am-on pe robotul cu caracul cu cucu Mercedes-ul Opel, segere cu Opel Optima-ul BMW, Toyota e server ساعت بکن بینر ایمان بیلت خریده گشتای کوچه چریده منی فینال هر روز است سوما بیگی بکوزه صبر بیکن همیشه کورا همش سد میشه پتیس کن لایک امون нигарои шайх замон дастгири ма бошенгар пеши шумо ҳамаи сар бози ма ҳақиқатай пулу молаш насибат саломат боши бират омад ҳамеша ёрад ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунем фақат канали замонпроро ҷигаро ҷигаро кори шумо дигаро дастгирӣ кунем Elisa Mocoró